मेसीको फ्यान चाहिँ हो म <laughs> ए पहिलाको पहिलाको होला नि त के अरे म पनि हो है करण सर <laughs> मेरो त मेसीले बाह्र वर्ष पुरानो फेसबुक आइडी नै खाइदियो नि साइमन सर साथी त्यो मेरो आइडी कभर गर्न सकिँदैन नि केही उपाय छैन नि के के के माग्यो ओ के अरे चाहिँ फेसबुकले पर्मानेन्टली ब्यान गरिदियो ल अब त किनभने एक महिनाको टाइम दिएको थियो होइन अनि त्यहाँबाट पनि रिकभर भयो भने पर्मानेन्टली ब्यान्ड हुन्छ भने त्यो ब्यान्डै भयो होला अहिले खोज्दा कतै केही भेटिँदैन केही अप्सनै देखाउँदैन के अरे तपाईँको नाम पनि आउँदैन होइन अहिले त त्यति बेला नै आउँदैन थियो ए भनेपछि त हटाइ नै टेम्पोररी ब्यान्ड गरेको थियो अनि त्यसपछि मैले अब रिकभर गर्न खोजेँ खै केही भएन करण चौहान चौहान छैन नि छैन अब जसलाई के केही गर्न सकिन्छ सकिँदैन नि सक्यो है पर्मानेन्ट नै ब्यान्ड भएपछि त केही उपाय लागेन नि सायद पर्मानेन्ट नै ब्यान्ड भएपछि लाग्छ एक यसो हो के अरे चाहिँ ट्राई गर्नु केही हो के अरे सब्मिट गर्ने केही बाद दिइहाल्छ कि ट्राई चाहिँ गर्न त्यो भयो भने भन्नु अनि हामी लाइभमा बसेर पनि केही गरौँला अनि त्यो एउटा आइडी चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि उयो भयो कि सर के भयो सर <clears throat> त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउँछ सबै कुराहरू छ होइन गुड इभिनिङ सन्तोष सर तर ओ सन्तोष सर जोइन रहेछ गुड इभिनिङ सन्तोष सर तपाईँको माइक म्युट छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको उयो पासवर्ड बिर्सेको मैले होइन हजुर अब न इमेलमा पनि पासवर्ड पठाइदिँदैन मोबाइल नम्बरमा पनि कोड ओटिपी कोड पठाउँदैन हो त्यसलाई के गर्न सकिन्छ <laughs> फर्गट पासवर्ड गर्दा त त्यो त जसै पनि पठाउनु पर्छ नभए त त्यो त पठाएकै छ पठाएकै छैन म छक्क पर्छु भने किन त्यस्तो गरेछ त नयाँ डिभाइसमा हो के अरे लगाएर ट्राई गर्नुहोस् न भा हुन्छ कि नयाँ अरू कसैको छ भने क्या नयाँ डिभाइसमा नयाँबाट पनि मैले ट्राई गरेँ क्रोमबाट पनि ट्राई गरेँ जेबाट पनि ट्राई गरिसकेँ नि उसो भए त त्यसको सल्युसन त खै मैले पनि पो त्यो त नगरे कुरा त गरेँ भन्नु भएन है अन्त त्यही भएर ट्राई चाहिँ गरिराख्नु भने नि त्यो आइडी चाहिँ मलाई किन चाहियो भने जस्तो यो मेरो पेज छ नि त होइन अब मेरो पेजको एडमिनहरू सबै त्यो आइडीमा छ बुझ्नुभयो नि त्यो जुन आइडी गयो नि मेरो बिहान भयो नि अनि त्यो मैले पेज चाहिँ बिजनेस स्विट भन्ने एप हुन्छ नि हो त्यो बिजनेस स्विटमा लगइन गर्थे अहिले पनि त्यो चाहिँ छ वर्ष त्यो बिजनेस स्विटमा त्यो पेज चाहिँ चलिरहेछ आइडी गयो भने बुझ्नुभयो नि तर अब मैले बाई यो अहिले मेरो नयाँ आइडी छ यो नयाँ आइडी चाहिँ त्यो बिजनेस स्विटमा हालेर यो नयाँ आइडीको पेजहरू हाल्नु पर्यो त्यो पुरानो त सबै उठ्छ होइन त उठ्छ उठ्छ अथवा मेरो त्यही मोबाइलै बिग्रियो त्यो बिजनेस सुइट भएको मोबाइल नै बिग्रियो भने पनि गयो त्यो त होइन पेज त्यहाँ बिजनेस बिजनेस स्विटबाट भए एडमिन गर्न मिल्छ कि यसो चेक गरौँ न भयो भने त भइहाल्यो अन्त बिएसपीले अर्को आइडिया मिल्ने मिल्ने त हुन्थ्यो त्यो पनि मिलेन मिलेन है ओहो त्यो चाहिँ त्यसो भए हामी पर्सनल्ली नै भए बसेर सल्भ गर्नुपर्छ होला करण सर ट्राई गरौँ सल्भ गरौँ किनभने मैले नि त्यो गरेको छैन त्यहाँ अप्सनमा हुनसक्छ कि भन्ने हो त्यो हजुर हुन्छ मैले यो कुराहरू तपाईँलाई बताएँ कि होइन यो अहिले यहाँ मेसीको सन्दर्भमा <laughs> फ्याट फ्याटेर पुरिहालो होइन तपाईँ यसो तपाईँको उसले यसो उ गर्नु न आफ्नो उसले होइन आफ्नो तब टेक्नोलोजीहरू युज गरेर अथवा तपाईँको आफ्नो नलेजहरू युज गरेर होइन अथवा भएन तपाईँसँग त अब अरू अरू पनि कन्सल्टेन्टहरू पनि हुन्छन् कन्ट्याक्टमा होइन के हुन्छ सर यसो तपाईँहरूमा बसौँ न एकपल्ट ठिक छ त्यो के अरे तपाईँको बिजनेस स्विटमा चाहिँ फेरि अरू अरू पेजेसहरू चलिराखेको छ सबै त्यो आइडिया भएको सबै पेज चलिरहेको छ ए तर चान्स बिजनेस सुइटै गयो मोबाइल नै हो होइन भने अब अरू अरू अरू आइडीमा यो आइडीलाई मैले दिन पाइनँ नि त हो ठिक छ त्यसलाई चाहिँ हामी म पनि एकचोटि बुझ्छु अनि त्यस पछाडि then we will go ahead है त करण सर हुन्छ सबैजनालाई गुड इभिनिङ धेरै पछाडि यसरी ग्रुपमा देख्न पाउँदाखेरि मजा पनि आइरहेछ सन्तोष सर बिरामी हुनुभयो बिरामी हुनुभयो अनि हिजो बत्ती जानुभएछ फेरि हिजो गएछ हिजो फेरि यो के अरे ट्रेनिङ रेकर्ड नभएछ र सन्तोष सरलाई डिसएडभान्टेजेस भइहाल्यो <laughs> है <laughs> सो हुन्छ हामी चाहिँ अब सेसनतर्फ नै हामी अगाडि जाउँ हिजो हामीले चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै म सरसर्ती सायद सन्तोष सरले पनि बुझिसक्नु भएको कुरा हो मार्केटिङ हिजोको च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटिङको सेसन चाहिँ हामीले इनिसिएट गरेका छौँ सन्तोष सर अनि स्पेसियल्ली तपाईँको चाहिँ यो रेकर्डेड तपाईँको चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङको सेक्सनमा पनि छ सन्तोष सर तपाईँले यो के अरे चिन्ता नग नलिनुहोस् तपाईँले अफिलिएट मार्केटिङको सक्छ सेक्सनमा स्टेप बाई स्टेप कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मजाले त्यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन जस्तो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा choosing right product choosing right सर्भिसेसको विषयमा अनि हिजोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटिङको च्याप्टरमा चाहिँ पढ्यौँ र मार्केटिङ किन आवश्यक छ भन्दाखेरि सर्भि आफ्नो आफूसँग भएको प्रडक्ट अथवा चाहिँ तपाईँले अरू कसैको प्रडक्ट प्रमोट गर्नुहुन्छ भने त्यो रिच आउट अडियन्समा गर्नका लागि मार्केटिङ काम लाग्छ अथवा तपाईँसँग भएको आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसको चाहिँ ब्रान्ड अवेरनेस गराउनलाई चाहिँ काम लाग्छ अनि त्यस पछाडि मार्केटिङ अर्को किन काम लाग्छ भने product company services to generate curiosity in audience होइन तपाईँको चाहिँ के चाहिँ रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अडियन्समा क्युरियोसिटी जेनेरेट गर्नका लागि पनि मार्केटिङ चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरा भयो अनि टाइप्स अफ मार्केटिङ अथवा चाहिँ what to do what to do marketing होइन मार्केटिङमा के गरिन्छ र मार्केटिङको टाइप्सहरू टुल्सहरू के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङ अर्को चाहिँ डिजिटल फर्मको मार्केटिङ ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङ भन् भनेको चाहिँ आजभन्दा बिस वर्ष अगाडिको जुन हामीले यसो परिकल्पना गऱ्यौँ भने टिभी रेडियो एड्सहरू हो के अरे मान्छे माउथ टु माउथ तपाईँको चाहिँ पम्प्लेट्स टेम्प्लेट्स तपाईँको चाहिँ टिभी रेडियो यी यी माध्यमबाट गरिने हो भने डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ Facebook YouTube TikTok Instagram in Twitter blog SEO इटिसीबाट गर्ने प्लेटफर्म अब यति यहाँ फरक यति मात्र छ कि तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ सबै कुरालाई टार्गेट गरेर गर्न सकिन्छ एज प्रोफेसन जेन्डर जियोग्राफी यो कुरालाई टार्गेट गरेर आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसेस तपाईँ चाहिँ सेल ओके सेल तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसेसलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ रिच आउट गर्न सकिन्छ भने तपाईँको यतापट्टि पहिलाको जुन ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङमा चाहिँ त्यो कुनै पनि अप्सनहरू थिएन इभन त्यो एक्सपेन्सिभ थियो फ्लेक्सिबल थिएन भने यतापट्टिको मार्केटिङमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ चिप वान डलरदेखि स्टार्ट गर्न सकिने फ्लेक्सिबल भनेको एनी टाइम जुनसुकै समयमा तपाईँले आफ्नो डिजाइन आफ्नो कन्टेन्ट आफ्नो सबै कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्दर फ्युचर यो मार्केटिङ च्याप्टर मात्र हामीले पढेर पनि फर्दर फ्युचरमा चाहिँ के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लास्टमा हामीले कुरा गरेका थियौँ जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ ठुलो च्याप्टर हो तर हामीले एउटा बेसिक भन्दा अलिकति माथिल्लो लेभल कम्तीमा पनि तपाईँहरूसँग आफ्नो भएको प्रडक्ट सर्भिसेस अथवा चाहिँ मल्टिभर्सिटी अफिलिएट गर्दा अथवा भोलि पर्सि क्लिक ब्याङ्क अथवा जेबिजु गर्दाखेरि तपाईँहरूले डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नेसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई बनाएर छोड्छु तर यसको कोर्स चाहिँ तपाईँको सिक्स मन्थको हुन्छ वान इयरको हुन्छ थ्री इयर्सको हुन्छ फाइभ इयर्सको हुन्छ हामी चाहिँ जम्मा त्यही कुरालाई समराइज गरेर अलिकति सो छोटो सेसनमा बिस पच्चिस दिनको पढ्छौँ आफ्टर यो सेसन तपाईँहरूले नर्मल्ली डिजिटल एजेन्सीको चाहिँ कन्सेप्ट तपाईँहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले आफूसँग प्र भएको प्रडक्ट सर्भिसेसलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अझ स्किल्स अपग्रेड गरेर के अरे फ्रिल्यान्सिङहरू गर्न सक् सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थियो तर मेनली अझ हाम्रो चाहिँ एचटिसी अफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङलाई प्रयोग गर्छौँ भन्ने नै हो है आज चाहिँ यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ आजको सेसनमा चाहिँ हामी के सेसन आज गर्छौँ भने अब चाहिँ टाइप्स अफ अब हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुल्सको आधारमा थियो भने आज चाहिँ टाइप्स अफ डिजिटल मार्केटिङभित्र पनि होइन डिजिटल हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेडिसनल र तपाईँको डिजिटल टु टु टाइप्सको हामीले पढ्यौँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइप्स अफ डिजिटल मार्केटिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ types of types of digital marketing भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ है त डिजिटल मार्केटिङको टाइप्सहरू चाहिँ के के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्छौँ र तपाईँहरूले पक्कै पनि नोट पेन केही छ भने तपाईँहरूले नोट पेन गर्नुहोला स्पेसियली डिजिटल मार्केटिङको टाइप चाहिँ there are three types of digital marketing है तपाईँहरूले यो टिप्नु होला संसार डिजिटल मार्केटिङभित्रै तिन किसिमको चाहिँ के के हुन्छ त डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ टाइप्स हुन्छ अब यो सबै टाइप्सलाई हामीले एक टु एक केलाएर चाहिँ पढ्दै जान्छौँ नम्बर वान टाइप्स भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त free marketing free free marketing भन्ने भयो है अनि त्यस पछाडि दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पेड मार्केटिङ पेड मार्केटिङ भने तपाईँको चाहिँ तेस्रो टाइपको चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि content marketing content marketing marketing those are the three types of digital मार्केटिङभित्रै पनि हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटिङको टाइप्सहरू यो तिन किसिमको चाहिँ तिन क्याटेगोरीको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्रै पर्ने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको टाइप्सहरू हुन् जसमा चाहिँ तपाईँको फ्री मार्केटिङ पेड मार्केटिङ र कन्टेन्ट मार्केटिङ अब what does mean free marketing होइन फ्री मार्केटिङ भनेको के हो त फ्री मार्केटिङ भनेको सिम्पल बुझाउँछु भोलि तपाईँहरूले फेरि हामी प्र्याक्टिकल्ली गर्छौँ है यो भनेको भोलि तपाईँहरूलाई हो के अरे म पनि यो फ्री मार्केटिङको केही अप्सनहरू देखाउँछु अनि तपाईँहरूले पनि म होमवर्क दिन्छु तपाईँहरूले पनि गरेर आउनुपर्छ है फ्री मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त फ्री मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्री म्यासेज गर्नुहुन्छ होइन कसैलाई चाहिँ फ्री म्यासेज गर्नुहुन्छ ड्रप गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ ग्रुप्सहरूमा ग्रुप पोस्टहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन ग्रुप पोस्टहरू गर्नुहुन्छ फेसबुकमा स्पेसियल्ली होइन ग्रुप अथवा पेज हजुर ग्रुप अथवा चाहिँ तपाईँको यस एक्ज्याक्टली तपाईँको चाहिँ पेज पोस्ट तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ post page post time post पनि हुनसक्छ होइन exactly exactly timeline post timeline भनेको तपाईँको प्रोफाइल होइन आफ्नै प्रोफाइलमा हजुर timeline post exactly timeline post यो के हो त तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ फ्री मार्केटिङ अप्सन हो अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब कमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको अब के केमा गर्न सकियो त अनि एफबीमा फेसबुकको विभिन्न सेक्सनमा गएर गर्न सकियो अथवा चाहिँ कसैको ब्लग राम्रो आर्टिकल ब्लग लेख्छ र त्यो ब्लगमा चाहिँ धेरै कमेन्ट्सहरू छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो थट्सहरू कमेन्ट्सहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँहरूले दोष यही नै हो तपाईँको स्पेसियली फ्री मार्केटिङको आइडियाहरू चाहिँ यही नै हो है फ्री मार्केटिङमा हामीले गर्ने अब फ्री मार्केटिङमा अब तपाईँको चाहिँ पछाडि मैले तपाईँहरूलाई के अरे चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ यो फ्री मार्केटिङ पछाडि तपाईँहरूलाई वाट्सएपबाट नि गर्न सिकाउँछु होइन फ्री मार्केटिङ अथवा त्यसलाई रिमार्केटिङ पनि भन्छ होइन वाट्सएप यो साइटहरूबाट नि म तपाईँलाई चाहिँ के गर्न सक्छु गर्न सक्छु वाट्सएप यी साइटहरूबाट फ्री मार्केटिङ गर्ने मेथड्सहरू चाहिँ यो हो है अब जाऊँ तपाईँको चाहिँ paid marketing right paid marketing भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हो के अरे चाहिँ अहिले हामी भोलि तपाईँहरूले यहाँ कतिजनाले प्यान कार्ड बनाउनु भएको छ PAN card personal PAN card के अरे रामरी सरले बनाउनु भएको छ नवराज सरले बनाउनु भएको छैन है अनि डलर कार्ड पाँच सय डलरको नेपाली डलर कार्ड कसले सर डलर कार्ड तपाईँले हो के अरे सिम्पल के गर्ने हो भने अब तपाईँहरूले पेट मार्केटिङ गर्ने भनिसके पछाडि हामी भोलि पेट मार्केटिङ प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरू गर्नुभयो भने त प्र्याक्टिकल्ली हामी जानु पऱ्यो नि त एक दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएट गरेर हो के अरे चाहिँ टक्क चाहिँ पोस्ट सोस्ट गरेर हामी पेड मार्केटिङमा पनि जाने गर्दाखेरि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्यान कार्ड तपाईँहरूसँग छ भने हाम्रो नवरा सर बनाउन मिलिहाल्छ दुई तिन दिनमा कति दिनमा पनि निस्किन्छ हाम्रो हाम्रो करण सर राम्ररी सर तुरुन्तै निस्किन्छ सर अहिलेको अहिले केही केही सपोर्ट चाहियो भने त्यो यसो त्यो पेन कार्ड बनाउनु मैले बाह्र सयजनाको जतिलाई तलब खुवाउनु पर्ने थियो सर बाह्र सयजनाको पेन कार्ड बनाइदिएछ <laughs> हाम्रो राम राम्ररी सर यही हुनुहुन्छ है केही प्रब्लम भयो भने होइन सो हुन्छ सर त्यो कर कार्डले छनौट गर्ने भयो यहाँको भयो त म भनिदिइहाल्थेँ तुरुन्तै त्यही पनि त्यो सर एउटा कुरो गरिहाल्यो नि नागरिक एप छ सर नागरिक एप डाउनलोड गरेर गर्यो भने तुरुन्तै भन्छ हाम्रो नवराज हजुर नवराज सरलाई स्पेसियली नागरिक एपमा त अलरेडी भइसकेको पो हाल्ने हो त होइन र सर अलरेडी भइसकेको प्यान नम्बर हालेपछि अनि बल्ल कार्ड देखाइन्छ होइन त्यो पनि हो सर होइन प्यान भइसक्यो नभएको पनि प्यान तुरुन्तै बनाउनु मिल्छ क्या त्यहाँ ए त्यहीँबाट नि मिलो तुरुन्तै त्यहाँ के यसो हुन्छ प्यान नम्बर चाहिँ आउँछ प्रिन्ट चाहिँ अब चाहियो भने जानुपर्छ कर कार्यालयमा र प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ पाँच मिनटभित्र आफैले पनि निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई त स्क्रिनसट गरेर कम्प्युटरबाट ट्याक्क निकालिहाल्छ निकाल्न सकिन्छ त्यो पनि हुन्छ नभए ट्याक्कै निकाल्न सकिन्छ मैले त आफैले कार्डमा बनाएको छु ए <laughs> हाम्रो त स्यालेरी खाने कर्मचारीको लागि एकाउन्टेन्ट मान्छे मात्रै हेर्नु अरू त्यो स्यालेरी खानु नि मिल्दैन म पाइँदैन भनिदिन्छ अनि फेरि कसरी सोध्नु ल ठिक छ एनिवे हो होइन हाम्रो यहाँ जो के अरे जान्ने हो हामीले एकअर्काबाट सिक्ने हो के अरे नवराज सरलाई हो के अरे युट्युबमा नि हुन त हो के अरे भिडियोजहरू छन् म पनि युट्युबमा चाहिँदैन सर के पऱ्यो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सर मेरो नम्बर म त्यहाँ अहिले भइहाल्छ नि अब हामी यहाँ एकअर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ एकदम एकदम एकदमै हामी त क्लासमा अब बेलामा नि केही पर्यो भने सपोर्ट भइरहन्छ है रामरी सरले एउटा भिडियो पनि बनाएर यसो पोस्ट गरिदिनु होला हामीलाई रमाइलो हुन्छ मजा हुन्छ हुन्छ सकिन्छ नि त सर होइन मलाई के आइडिया छैन त्यो भिडियो बनाएर जस्तो मैले के भिडियो बनाएर हाल्छु भन्ने लागेको छु भने सर मेरो सोच कि अब अहिले कुरा निस्केर त्यो समसामयिक विषय हुन्छ होइन लोकसेवाको समसामयिक विषयको चाहिँ मैले पचासवटा क्वेसन चाहिँ भिडियो बनाएर हाल्ने भन्ने भनेर प्लान गरेको जति सक्दो चाँडो भिडियो बनायो नि म हाल्छु तर त्यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ त्यो अप्सनवाला कसरी बनाउने नै आइडिया भएन कि अप्सनवाला मैले दिनभरि गराउनु खोजेँ ठिक छ ठिक छ त्यता त्यतातिर टेन्सन नलिनुहोस् अहिले स्लाइड मात्र बनाएर राख्नुहोस् प्रडक्ट डिजाइन गरेर राख्नुहोस् भोलि या पर्सिको दिन दुई तिन दिनमा हामी एडिट गर्नेदेखि लिएर कहाँ के गर्ने सबै सिक्छौँ हुन्छ ए ल हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको उयो पनि होला नि त जस्तो भिडियो त बनाउने होइन अब यता भिडियो बनाउँदै गयो फेरि त बोलेको बोली पनि हाल्दै जानु पर्यो होइन त्यो आफैले पर्छ हेर्नुहोस् सर जस्तो मैले बनाउनु थिएँ त्यो अस्ति मैले देखाएको थिएँ जस्तो त्यो धेरैजनाले बनाउँछ नि त्यो भ्लगरहरूले अथवा अरू अरूले भ्लगर होस् अथवा फेसबुकमा नि यो सुजन ढकाल भन्नेले पनि बनाउँछ भिडियो होइन सुजन ढकालको म प्रायः हेर्छु उसले विदेशको को हुन्छ नि वैदेशिक रोजगारको बारेमा कुन देशमा कसरी फर्म भर्ने के गर्ने दुनियाँ दिएको हुन्छ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने उसले त्यहाँ भिडियो प्ले गरेर पनि सबै कुरा भनिरहेकै हुन्छ होइन भिडियोमा देखाइरहेको हुन्छ भने यता मुखले बोलिरहेको हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ भने यसरी बोलेको बोले चाहिँ देखाउन सक्छु अब त्यो भिडियो पनि उता हुनु पर्यो यता बोली पनि जानु पऱ्यो त्यो पछि रेकर्ड गर्ने बोली चाहिँ त्यो त्यो होइन होइन हुन्छ म सिकाउँछु त्यो पनि सबजनाले अब यस्तो कन्टेन्ट बनाएर अब युट्युब च्यानल खोल्यो भने नि हामीले अब एक अर्काको सपोर्ट गरेर भने के अरे थाउजन्ड सब्सक्राइबर मेरो युट्युब च्यानलमा त चार हजार घन्टा पनि पुगेको थियो होइन त चार हजार घन्टा पुगिसकेपछि एउटा मेल पठाउँदो रहेछ होइन साइमन सर अनि त्यो मेल चाहिँ चौबिस घन्टामा एप्रुभ गरेन भनेदेखि फेरि स्विच हुँदो रहेछ नि स्विच हुँदो रहेछ <laughs> हो मेरो युट्युबमा भएको प्रब्लमै त्यो छ राउडिजमले किन कमाएन त्यत्रो उ गर्दा पनि भन्दाखेरि मेरो चार हजार घन्टा पनि पुगेको सब्सक्राइबर पनि तपाईँको अहिले कति नाइन पोइन्ट कति के लगभग दस हजार छ होइन तर त्यही चाहिँ थाहा भएन चार हजार घन्टा जब त्यो मेल पठायो त्यो मेल चाहिँ हेरेर चौबिस घन्टामा एप्रुभ गरिएन छ होइन न अब फेरि सुरुदेखि वाच टाइम बढाउनु पर्ने कन्डिसन आएको छ हो सबै फेरि त्यो एकचोटि लस्ट भएपछि फेरि सुरुबाट अब फेरि सब्सक्राइबर त भयो तर चार हजार घन्टा चाहिँ फेरि सुरुदेखि पुर्याउनु पर्छ <laughs> हो त्यति बेला अब कसले कसले के मिस्टेक गरे हुन्छ हामी युट्युबको सेसनमा मजाले डिस्कस गरौँला त्यो विषयमा होइन अहिले हाम्रो हाम्रै च्याप्टरमा के अरे टेन्सन नलिनु राम्ररी छ स्लाइड स्लाइड बनाएर राख्नुहोस् सबैको जे जे मन लाग्छ तर हामी मजाले सबै सिक्छौँ र प्र्याक्टिकल्ली गर्दै जान्छौँ है त सो पेड पेड मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले नर्मली सबभन्दा फर्स्टमा रेडी गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो के अरे प्यान कार्ड बनाएर अनि प्यान कार्ड रेडी भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कमा गएर है ब्याङ्क ब्याङ्कमा गएर हाम्रो पहिला त यो सिस्टम थिएन तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ पोहोर सालदेखि करिबन एक वर्ष भयो नेपाल सरकारले चाहिँ पहिला चाहिँ के अरे डलर खर्चै गर्न नपाउने सिस्टम थियो पाँच सय डलर अहिले दिन्छ पाँच सय डलर चाहिँ ओके एनआइसी अथवा चाहिँ कुमारी ब्याङ्कमा गएर म चाहिँ एनआइसीको युज गर्छु करण सरले कुन युज गर्नुहुन्छ थाहा भएन एनआइसी हजुर कुमारी मलाई चाहिँ यिनीहरू राम्रो लागेको छ अब प्राइम ब्याङ्कको कति चार्ज लिन्छ ओके अरे अपलोड गर्न त्यस्तो चाहिँ कति लिन्छ कुमारी हजुर हो त्यो चाहिँ के अरे चेक गर्नुपर्छ कसै अलिकति कुनैले चाहिँ महँगो लिन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ के बनाउने त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ त्यही हो के अरे चाहिँ सुरुमा दुई सय रुपियाँ चार्ज लिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडिको खासै लिँदैन त्यही पचास दुई सय म्याक्सिमम् काट्छन् यिनीहरूले चाहिँ होइन मतलब तपाईँको जस्तो बुस्ट गर्दाखेरि एक डलरको कति काट्छ ए एक डलरको एक सय बत्तिस त्यस्तै वरिपरि सबैको त्यही नै होला सबैको सबैको रेट त्यही नै हो डलरको त रेट त्यही नै हो हजुर सो त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के बनाउने त भन्दाखेरि डलर कार्ड बनाउने है मलाई त अब कार्ड त दिएन होइन ऊ दियो आइडी पासवर्ड दियो त्यसले काम गरिहाल्छ त्यो कार्ड पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ एटिएम जस्तै भन्ने भयो एटिएम जस्तै भयो भयो के अरे चाहिँ एटिएम भन्ने भयो अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटिएम सँगसँगै अर्को चाहिँ भर्चुअल भन्ने हुन्छ क्या ऊ के अरे हाम्रो कुम के अरे करण सरलाई दिएको यही भर्चुअल हो भर्चुअलमा भनेको एटिएम दिएन नम्बरहरू मात्र हुन्छ सिबी त्यस्तो कुराहरू मात्र हुन्छ अनि भोलि हाम्रो टिममा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ ओ के अरे पाँच सय डलरभन्दा ओभरको चाहिँ ओ के अरे मार्केटिङ बजेटहरू एक्सपेन्सिभ गर्दै गयो भने अर्को अप्सन पनि हामीसँग हुन्छ है अर्को अप्सन हुन्छ त्यति बेला हामी डिस्कस गरौँला है त तपाईँहरू कतिजनासँग पासपोर्ट छ पासपोर्ट पासपोर्ट भएको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ पासपोर्ट नवराज सरसँग पासवर्ड छ हाम्रो के अरे रवि के अरे रोज भोलि भोलि हामी अब डिजिटल मार्केटिङ गर्ने मान्छेलाई त कोही बेला त अब एक दिनमै पनि तपाईँको दुई तिन सय डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है हामी के अरे करण सरको चाहिँ रमाइलो भइरहेछ कस्तो छ के भयो करण सरको चाहिँ आवाज आइरहेछ ल करण सर ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड आवाज हो त्यहाँको त ब्याकग्राउन्ड आवाज आइरहेछ सो त्यसरी यो के अरे डिजिटल मार्केटिङ भोलि गर् ठुलो डिजिटल मार्केटिङ गर्दै जाने क्रममा दुई सय चार सय पाँच सय एकै दिनमा पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ त्यति बेला अर्को अप्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ अहिले नर्मल्ली अब तपाईँको चाहिँ दस बिस डलर अथवा त्यो आफ्नो मार्केटिङ गर्नका लागि त हामीले यो बनाएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ पेड मार्केटिङ अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल हामीले चाहिँ कस्टमर किन्ने हो क्या है कस्टमर किन्ने भनेको के त भन्दाखेरि ल हो के अरे फेसबुक हो के अरे चाहिँ अब सुरुमा एउटा चाहिँ के भयो डि डिजाइन गर्छौँ होइन डिजाइन गर्छौँ अनि त्यस पछाडि कन्टेन्ट लेख्छौँ कन्टेन्ट लेखिसके पछाडि अब यो चाहिँ पोस्ट गर्छौँ पोस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अब के अरे के भन्ने त भन्दाखेरि लेट सपोज नवराज सरलाई चाहिँ अब कस्टमर चाहिरहेछ आफ्नो बिजनेसको लागि अब एचडिसी क्लोजिङको लागि हुनसक्छ अथवा तपाईँको चाहिँ आफ्नै यो के अरे प्रडक्ट आफ्नै ट्रेनिङ प्रमोट गर्नको लागि हुनसक्छ दुई चार सय पाँच सय एक हजार कस्टमर चाहिरहेछ हो के अरे चाहिँ एक हप्ताभित्र हो के अरे चाहिँ मानौ नवराज सरलाई चाहिँ एक हजार कस्टमर चाहिएको छ डाइरेक्ट म्यासेज गर्ने म तपाईँको प्रडक्ट चाहन्छु म किन्न चाहन्छु तपाईँको प्रडक्ट चाहन्छु भन्ने चाहिँ एक हजार कस्टमर चाहिएको छ हाम्रो ना हो के अरे चाहिँ नवराज सरलाई खिम सरलाई अथवा हो के अरे करण सरलाई अथवा हो के अरे रामरी सरलाई अथवा सन्तोष सरलाई सबैभन्दा फास्टेस्ट तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा छिटो कस्टमर पाउने माध्यम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पेड मार्केटिङ तपाईँले अब के गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पल हामी डिजाइन गर्न पनि सिक्छौँ कन्टेन्ट डिजाइन पो पोस्ट गर्न पनि सिक्छौँ कन्टेन्ट बनाउन पनि सिक्छौँ त्यस पछाडि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ल फेसबुक दाइ हो के अरे चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई हो के अरे चाहिँ पचास डलर पठाइदिन्छु पचास डलरमा चाहिँ मलाई चाहिँ हो के अरे चाहिँ दुई सयजना जति चाहिँ मेरो हो के अरे चाहिँ प्रडक्टमा इन्ट्रेस्टेड हो के अरे चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ पठाइदिनु भनेर भन्ने क्या है भनेर भन्ने त होइन त्यहाँ हो के अरे सेटअप गर्छौँ होइन त्यो सेटअप गरिसके पछाडि चाहिँ अब भनौँ न यो फेरि मिनिममबाट नि पाँच दस डलरबाट नि सुरु गर्न सकिन्छ पचास जति डलर भयो उति कस्टमर पाउने मात्र हो है अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ एक हप्तामा एक हजार दुई हजार जति चाहन्छौँ उति नै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ कस्टमर पाउन सक्छौँ खिम सर बुझिराख्नु छ हजुरले खिम सर हजुरले बुझ्नु भएको छ बुझि बुझिराख्नु भएको छ हो पेट पेट मार्केटिङ चाहिँ सबैभन्दा फास्टेस्ट तपाईँले चाहिँ क्लाइन्ट जेनेरेट गर्ने चाहिँ माध्यम हो होइन तपाईँले चाहिँ क्लाइन्ट जेनेरेट गर्ने माध्यम हो फर इक्जाम्पल तपाईँको पेट मार्केटिङ के हो त भनेर हामीले केही हेरौँ न जस्तो तपाईँको चाहिँ पेड मार्केटिङ भनेको यो यो यो साइडमा आएको नि यो नि पेड मार्केटिङ नै हो अब त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको मुनि मुनि यो स्पोन्सर देखाउँछ नि यो <laughs> स्पोन्सर देखाउने चाहिँ यो चाहिँ के हो त पेड मार्केटिङ गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त सो यो पेड मार्केटिङ गरेको चाहिँ यस्तो हुन्छ र पेड मार्केटिङ हामीले यसरी नै गर्न सकिन्छ क्लियर हुनुहुन्छ यो कुरामा सो यो चाहिँ पेड मार्केटिङ अब अब लास्टमा तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ छ कन्टेन्ट मार्केटिङ भास्ट च्याप्टर हो तर म एकदमै थोरै आज चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट मार्केटिङको चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउँछु कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पोस्टिङ पोस्टिङ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ भिडियो अथवा अडियो अथवा चाहिँ भिडियो अडियो अडियो अथवा चाहिँ भिडियो को माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ राइटिङ तपाईँले लेख लेख्नुभएको कुराले चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ एटेन्सन ग्राप गर्नुहुन्छ फलोवर्स बढाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिजुअल भिजुअल तपाईँको चाहिँ भिजुअल कन्टेन्ट भिजुअल कन्टेन्ट भनेको ग्राफिक्स इन्फोग्राफिक्स तपाईँको चाहिँ हो के अरे चाहिँ इमेजेस त्यसको माध्यमबाट त्यो पोस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हो के अरे चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङको च्या क्याटेगोरीभित्र पर्छ है तपाईँको कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ त्यो हो हामी यो कन्टेन्ट मार्केटिङको बारेमा लगभग पाँच सात दिन पढ्छौँ डिपली होइन किनभने एउटा कुरा तपाईँ हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने Nawaraj sir Khim sir okay रे Santosh sir Karan sir content digital मार्केटिङभित्रकै कन्टेन्ट मार्केटिङ भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै च्याप्टर हो क्या है जसरी तपाईँको के अरे वेब डिजाइन डिजिटल मार्केटिङको एउटा छुट्टै च्याप्टर हो एप डेभलपमेन्ट छुट्टै डिजिटल मार्केटिङको च्याप्टर हो तपाईँको चाहिँ हो के अरे तपाईँको चाहिँ भनौँ न यतापट्टि तपाईँको एसिओ छुट्टै च्याप्टर हो भने जस्तै यो डिजिटल मार्केटिङभित्र पनि कन्टेन्ट मार्केटिङ छुट्टै एउटा च्याप्टर हो तपाईँ हामीले चाहिँ भोलि कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्न मात्र जान्यो भने पनि कन्टेन्ट मार्केटिङ गरेर मात्र पनि के गर्न सकिन्छ त तपाईँको चाहिँ राम्रो चाहिँ अडियन्स बिल्ड गर्न सकिन्छ बिजनेस गर्न सकिन्छ र तपाईँको कन्टेन्ट मार्केटिङ राम्रो गर्न जान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्पनीहरूले पनि धेरै राम्रो तलब दिएर चाहिँ हायर गरेको हुन्छन् कन्टेन्ट मार्केटरलाई एकदम डिमान्डिङ छ नि कन्टेन्ट हुन त अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टहरूले चाहिँ तपाईँको डिस्टर्ब धेरै गरिराखेको छ होइन धेरै ओ के अरे गरेको छ तर पनि कन्टेन्ट मार्केटिङको मार्केटमा एकदमै डिमान्ड चाहिँ छ होइन यो डिजिटल वर्ल्ड चल्ने भनेकै कन्टेन्टकै थ्रुबाट हो होइन हाम्रो डिजिटल वर्ल्ड चल्ने भनेकै कन्टेन्टको थ्रुबाट हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ त्यो टाइपको मार्केटिङ हो होइन तपाईँको चाहिँ अडियोको फर्मबाट भिडियोको फर्मबाट तपाईँको चाहिँ रिटर्न फर्मबाट तपाईँको चाहिँ राइटिङ फर्मबाट भिजुअल कन्टेन्टबाट तपाईँको चाहिँ ग्राफिक इमेजेस इन्फोग्राफिक्सको थ्रुबाट हामीले गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेर भन्छौँ so those are the three types of content marketing, right? Those are the three types of content marketing. अब हामीले यो सबै पढिराख्दाखेरि हाम्रो करण सर अर्कोबाट जोइन होइन जस्तो छ करण सर सुन्नुभएको छ म्युट छ हजुरको हजुर अब ठिक छ ठिक छ करण सर अब अब अब तपाईँको चाहिँ यो तिनवटै यो तिनवटै कुरालाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको त हाम्रो टुल्स भनेको त के हो त भन्दाखेरि हामीसँग टुल्सहरू अब धेरै टुल्सहरू छ तर मैले अहिले चाहिँ एक दुईवटा मात्र मा, मा मात्र फोकस गराउँछु पछाडि तपाईँहरूलाई डेभलप गर्दै वान बाई वान जस्तो के अरे चाहिँ सुरुमा फेसबुक युट्युब भए इनफ के तपाईँहरूलाई सुरुमा जब त्यो चाहिँ राम्रो रेसियोमा जान्छ त्यसलाई हो के अरे त्यसलाई हो के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोही हो के अरे चाहिँ आफ्नो कामदार राखेर इन्स्टातिर तपाईँ इन्फ्लुएन्स गर्ने इन्स्टातिर जाने इन्स्टामा हो के अरे आफ्नो के अरे काम गर्ने यसो एडिटरहरू हायर गरेर कन्टेन्ट क्रिएटर गर्नेहरू हायर गरेर फेरि लिङ्केड इनतिर जाने एकैचोटि सोसल मिडिया सबैलाई ग्रोथ गर्नु राम त्यति राम्रो हुँदैन होइन राम्रो हुँदैन मतलब सबैलाई एकैचोटि ग्रोथ दिन सक्नुहुन्न तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा एउटा दुईवटा च्यानल राम्रो बनाउने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई सेटअप गरेर अर्कोमा जाने त्यसलाई सेटअप गरेर अर्कोमा जाने सक्छौँ लिङ्केड इनको हाम्रो ट्रेनिङ नै छ करण सर हो के अरे मल्टिभर्सिटीमा रेकर्डेड छ तपाईँले गएर हेर्नु होला त्यहाँ सबै सिकाएको छ अब हाम्रो चाहिँ च्यानल डिस्ट्रिब्युसनहरू के त भन्दाखेरि युट्युब छ होइन सबभन्दा फर्स्टमा अनि त्यस पछाडि फेसबुक छ होइन अनि त्यस पछाडि आएर यो पछाडि तपाईँको चाहिँ अब लिङ्केडिनदेखि लिएर लिङ्केडि लिङ्केडिनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ट्विटरदेखि लिएर होइन अनि त्यस पछाडि हजुर के के भन्नुभयो अरे हाम्रो इन्स्टाग्रामदेखि लिएर इन्स्टाग्रामदेखि लिएर हाम्रो के अरे ब्लग वेबसाइट होइन ब्लग अथवा चाहिँ यो पछाडि एकदम आजको स यो यो थर्डमा तपाईँहरूले लानुहुन्छ भने टिकटक हो एक्ज्याक्टली हाम्रो के अरे कन्भेन्स सरले भन्नुभएको टिकटक है ओके रे त राम्ररी सर तपाईँको के अरे चाहिँ नायब सुब्बाको बारेमा टिकटकमा दुई चार मिनटको दुई चार मिनटको प्रड्युस गर्नुहोस् भाइरल स्योर <laughs> अब सिक सिक्दै जान्छ भाइरल हुन्छ हो साँच्ची हो सन्तोष सर तपाईँ तपाईँको फिल्डको नि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भाइरल हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ छ होइन TikTok Insta LinkedIn website यो पछाडि धेरै साइटहरू छ जस्तो पिन्ट्रेस्ट अनि सर अधिकृत चाहिँ नभिड्ने अधिकृतमा पढ्न त पढिरहेको छ कहिले अफिस भएपछि त्यो पढ्नलाई टाइमै पाइँदैन कि अफिसको नासुबाटै फिर्नुभयो है सेवामा त हजुर म त सलेखा पालबाट छिरेको ए त अहिले पाल ल दोज आर दि च्यानल्स है दोज आर दि के त च्यानल्स हामीले कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्नका लागि अब हिजोको हाम्रो समयमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एआईको विषयमा त मलाई हो के अरे पढाउने नै मन छ एक दिन त पढाउने नै छु तपाईँहरूलाई होइन तर अहिले त म छिटो छिटो अगाडि हो के अरे बनाउन चाहन्छु र के अरे मैले हो के अरे चाहिँ तपाईँहरूलाई थुप्रै कुरा सिकाउन मन छ है सिक्छौँ पनि हामी मजाले सिक्छौँ पनि र अहिले चाहिँ छिटो छिटो कसरी यो के अरे चाहिँ रा के अरे छिटो इजी इजी ढङ्गबाट काम को के अरे चाहिँ काम गर्ने होइन एडिट गर्ने त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु किनभने टफ टफ कुराहरू पनि छ होइन तपाईँको चाहिँ अब धेरै गाह्रो गाह्रो कुराहरू पनि छ होइन पहिला हाम्रो के टाइममा चाहिँ अब फिल्मरै चलाउनु पर्ने तपाईँको एडोबी नै चलाउनु पर्ने त्यस्तो मात्र सिस्टम थियो अहिले एक यति धेरै एआईले चाहिँ यति इजी बनाइदिएको छ यति इजी बनाइदिएको छ जसले पनि तपाईँको एडिट गर्न सक्छ जसले पनि हो के अरे कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ जसले पनि गर्न सक्छ क्या त्यो सिस्टम ओपन हो ओपन एआई के अरे च्याट जिटिपी लगायत धेरै कुराहरू हामी सिक्छौँ सो भोलिको सेसनमा त्यो सिक्छौँ होला पक्कै पनि सो म के अरे अर्को एक दिन मलाई यो पढाउनु भन्छ दुई हजार पचासको हाम्रो स्टाइल कस्तो हुन्छ भन्ने एक दिन म सेसन तपाईँहरूलाई दिन्छु दुई हजार पचासको हाम्रो के अरे दुई हजार पचाससम्म हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो पुगिसकेको हुन्छ फाइनेन्सियल्ली यो भौतिक रूपमा सबै हिसाबले क्या है एक दिन म तपाईँहरूलाई त्यो सेसन पनि दिन्छु सो अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी युट्युबबाटै सुरु गरौँ त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो युट्युबको चाहिँ केही कुराहरू जस्तो के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ युट्युबको चाहिँ यहाँ गएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ के चाहिँ मात्र दिनेछु भन्दाखेरि एकदमै सजिलो बनाउने छु जस्तो हाम्रो के अरे करणसँग सरसँग युट्युब च्यानल छ कतिजनासँग युट्युब च्यानल छैन कतिजनासँग छ अरू युट्युब च्यानल चाहिँ बनाए मात्रै हो सर केही पनि छैन ओके हाम्रो छ सरको नि बनाउनु भएको छैन हाम्रो नवराज सरको छ छ ओके हाम्रो सन्तोष सरको छ बनाएको छैन छ बना त्यसको मतलब भिडियो म त युट्युब बनाएको छैन अर्कै सर पर्यो नि हामी कमेडी पोएट्री हालिन्थ्यो त्यसको नाम चेन्ज गरेर अनि त्यसको अब यो यो पाटा हाल्नु पऱ्यो क्या अब आफूले जानेको आफ्नो पाटा हाल्नु पर्ला होइन यस्तो छ करण सर ओ के अरे युट्युबको निच अडियन्स भन्ने हुन्छ है जस्तो ओ के अरे तपाईँले त्यो कमेडी ओ के अरे चाहिँ युट्युबको निच अडियन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हजुरले पहिला बनाउँदाखेरि नै तपाईँको त्यहाँ सेलेक्ट गर्ने अप्सन दिएको हुन्छ क्या है ओ के अरे ओ के अरे यो यो च्यानल चाहिँ के को लागि बनाउँछस् त कमेडी हो के अरे इन्टरटेनको लागि हो कि स्पोर्ट्सको लागि हो कि एजुकेसन पर्पोजको लागि हो कि अथवा चाहिँ अन्य साइडको लागि हो कि भनेर भनेको हुन्छ होइन तपाईँले अब त्यो के अरे इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको लागि अथवा कमेडियन सेक्टरको लागि हजुरले यता कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यो राम्रो अडियन्स रिच आउट हुँदै हुँदैन क्या सर बरु तपाईँले ओ के अरे चाहिँ बरु ओ के अरे चाहिँ यो सेक्टरलाई राम्रो लानुहुन्छ भने हामी सुरुबाट स्टार्ट गरौँ त्यसलाई ओ के अरे चाहिँ बनाएर बनाउनु यस्तो त्यसमा लगभग हजार जस्तो पुगिसकेको छ होइन त्यसलाई इन्टरटेनिङ पर्पजकै लागि पछाडि हो के अरे कन्टिन्यू गरौँ न होइन होइन अब त्यो गर्न त अब आफूले त्यस्तो अब त्यो फिल्ड आफू गरिदिँदैन अब अब अहिले त्यो फिल्ड दिदी ऊ पनि गरेको छैन अब खोजेको पनि छैन त्यसरी आर्टिस्टहरू होइन ओके उसो उसो भए के अरे करण सर त्यसको अल्गोरिदमलाई चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन फर्स्टमा म बुझ्छु हेर्छु अनि मात्र हामी कन्टिन्यू गरौँ न है के अरे करण सर नभए हालेर पनि त्यति नि सुरुमा त्यो इन्टरटेनमेन्ट भन्न हुन त भ्लग त इन्टरटेनमेन्ट तर छुट्टै एक्ज्याक्टली त्यो अडियन्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला पनि त्यो मिस्टेक भएर पनि त्यो हुनसक्छ है त हामी म तपाईँहरूलाई युट्युब युट्युब सिकाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो ढङ्गले चाहिँ युट्युबको चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि आज चाहिँ एआईले सबै कुरा गरिदिन्छ होइन च्याट जिटिपी फोर भर्जन फोर आइसकेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई राम्ररी सर नमस्कार सर के अरे हो इज एन्ड एभ्री कुरा तपाईँको अहिले हो के अरे यहीँ नेपालमा बसेर के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ यो च्याट जिटिपीमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ के अरे चाहिँ स्क्रिप्ट बनाउन सक्छौँ टक्क चाहिँ च्याट जिटिपीलाई चाहिँ स्क्रिप्ट सजेस्ट गर भनेर चाहिँ स्क्रिप्ट यसले चाहिँ सजेस्ट गर्छ है च्याट जिटिपीले के गर्छ स्क्रिप्ट सजेस्ट गर्छ अनि त्यस पछाडि यो च्याट जिटिपीको लागि चाहिँ के अरे चाहिँ स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को सफ्टवेयर तपाईँको चाहिँ in in in video in भिडियोमा गएर चाहिँ टक्क पेस्ट गर्ने अनि के गर्ने त इन भिडियोमा लगेर चाहिँ पेस्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ त्यो चाहिँ च्या त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ भिडियो फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अटोमेटिकली कन्भर्ट हुन्छ भोइस हाल भन्यो भने भोइस पनि हालिदिन्छ है अनि त्यस पछाडि आएर यो सबै सफ्टवेयर म तपाईँहरूलाई दिन्छु अनि त्यस पछाडि अघि हो के अरे चाहिँ रामरी सरले भनिराख्नु थियो फिल्मोरा हो के अरे एडिट गर्न खोजेको भन्दै भन्दा एकदम इजी एआई सफ्टवेयर छ यो माइक्रोसफ्टले ल्याएको चाहिँ के अरे चाहिँ software a app app Clipchamp भन्ने छ यहाँ लगेर चाहिँ टक्क चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ स्क्रिप्ट बनाउनुहुन्छ यदि यदि तपाईँ आफैले रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने त यो के अरे स्क्रिप्टहरू बनाइराख्नु परेन डाइरेक्ट रेकर्ड गरेर यो क्लिप च्याममा लगेर एडिट गरे भइहाल्यो होइन क्लिप च्याममा लगेर एडिट गरे भइहाल्यो यदि चाहिँ यदि चाहिँ ओ के अरे चाहिँ नेपालमा बसेर अब युएसको के अरे अडियन्समा युट्युब काम गर्छु भन्यो भने त अब अलिकति इङ्ग्लिस बोल्न त खैरे जतिको बोल्न त गाह्रै हुन्छ त्यो कारणले <laughs> त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि च्याट जिटीमा स्क्रिप्ट सजेस्ट माग्ने अनि त्यस पछाडि यतातिर कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर एडिट गरेर युट्युब चलाउने त्यस्तरी युट्युब चलाए गुगलमा आउँछ यो तपाईँले सर स्क्रिप्टहरू देखाउँदै थियो यस्तै आउँछ सर गुगलमा भने जस्तै म के अरे भोलिको सेसनमा हामी सिकौँ क्या अरे आज चाहिँ अलिकति लामै भइसक्यो होइन सेसन आज चाहिँ म के करण सर सबै हामी हो के अरे सिक्छौँ है तपाईँको हो के अरे जुन जिज्ञासाको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी सबै गर्छौँ हुन्छ हुन्छ के गर्छौँ भन्दाखेरि हो यी यो टुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि गएर यो सर्ट्सहरू जस्तो युट्युबमा युट्युब गर्दाखेरि अब सर्ट्सहरू पनि चाहिन्छ होइन युट्युबको हामीले क्लास गर्दाखेरि सर्ट्सहरू अनि त्यस पछाडि धेरै कुराबाट चाहिँ युट्युब गर्न सकिन्छ होइन सो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ र करण सरको चाहिँ च्याट जिटिपीको कुरा छ च्याट जिटिपी भन्ने त सबैले लगइन गर्नुभएको छ करण सरले लगइन गर्नुभएको छैन हो छैन सन्तोष सरले गर्नु भएको छ कि छैन छैन तपाईँ ओके अरे हाम्रो ओके अरे रुखिम सरले गर्नुभएको छ कि छैन छ हाम्रो ओके अरे खे ओके यता सरले सबैले गर्नुभएको छ अरूले गर्नुभएको छ ओके अरे नराम्री सर त मास्टर नै भइहाल्नु भयो होइन <laughs> ठिक छ अब यहाँ यो च्याट जिटिपीमा चाहिँ तपाईँहरू गएर म लिङ्क पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हो के अरे ग्रुपमा छोडिदिन्छु यसको लिङ्क चाहिँ गएर छोडिदिन्छु म तपाईँहरूलाई आज टुल्सहरू मात्र दिन्छु भोलि यसलाई युज गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति हामी सिक्छौँ तपाईँको चाहिँ यो भयो अनि त्यस पछाडि यो च्याट जिटिभीमा गएर एकैछिन हेर्नु होला है त त्यतातिर नजानुहोस् एकैछिन यो हेर्नु मात्र कसरी युज गर्ने थोरै म भनिदिइहाल्छु जस्तो हो के अरे सुरुमा चाहिँ साइनअप गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको साइनअप छैन भने नभए चाहिँ साइनअप छ भने चाहिँ हो के अरे चाहिँ म त डाइरेक्ट कन्टिन्यू विथ गुगल गरिदिन्छु अब तपाईँहरूलाई जसरी सजिलो हुन्छ कन्टिन्यू विथ गुगल गएर अनि त्यस पछाडि यसरी यो के अरे इमेललाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिसके पछाडि तपाईँहरूको च्याट जिटिपी खोलिहाल्छ र यो च्याट जिटिपीको थ्रुबाट अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ इज एन्ड एभ्री कुराहरू धेरै अहिले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरू विशेष गरेर पहिला वेबसाइट बनाउँदाखेरि कन्टेन्ट डेभलप गर्ने मान्छे खोजिरहेको थियो अहिले च्याट हो के अरे दस पन्ध्रजना हो के अरे चाहिँ कन्टेन्ट राइटरले गर्ने काम एकैछिनमा च्याट जिटिपीले गरिदियो पछाडि के काम होइन वेबसाइटमा त्यो एक किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै यो कन्टेन्ट मार्केटर कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई रिप्लेस गरेको छ यो च्याट जि जिटिपीले चाहिँ बढी जस्तो वेब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अनि करण सर यहाँ जस्तो तपाईँले गएर चाहिँ अब यसरी गएर चाहिँ सर करण सरको चाहिँ अलिकति नभन्ला जस्तो तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ मानौ वाट इज युट्युब भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने ए युट्युबले यसरी भनिदिन्छ होइन ए के अरे युट्युबको बारेमा चाहिँ के भनिदिन्छ यसले चाहिँ सरसर्ती भनिदिन्छ अब यसले अलिकति टाइम लियो अब अर्को नि यसको ठाउँमा ओपन गर्दै गरौँ न त दुई तिन ठाउँमा गरेपछि सजिलो होला यो अब तपाईँले a YouTube is a video sharing platform dot dot dot dot dot dot dot dot dot आफैले भन्दै जान्छ क्या अब के अरे होइन तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्ट फेरि एक्युरेट भन्छ यो चाहिँ कसरी बनेको छ त भन्दाखेरि थाउजन्ड्स अफ पछाडिको के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याक ब्याक साइडमा भएको चाहिँ वेबसाइट रिड गरेर चाहिँ म्याच गरेर म्याचिङ गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ यो ए यो च्याट जिटिपीले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने चाहिँ काम गर्छ है अब मानौ अब युट्युबको बारेमा यसरी लेख्यौँ अनि तपाईँहरूले चाहिँ let suppose make a make a make a resume resume अथवा चाहिँ बायो रिज्युमे भनेर तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुभयो नो के अरे चाहिँ रिज्युमीको स्याम्पल बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने सर चाहिँ यसले चाहिँ रिज्युमी बनाइदिन्छ होइन सिभी त्यो विदाको लेटर लेखिदियो भने पनि लेखिदिन्छ सर त्यो एउटा के लेटर लेख्नु एकदम एकदम होइन यो सर र लेखिदिन्छ अनि अब यस्तै ल अरू अरू अरू तपाईँहरूले जे गुगल नै ठिक रहेछ नि त हजुर गुगल रहेछ के टिप्ने त सर गुगलले पनि दिइहाल्छ नि गुगलले त कहाँ लेखिदिन्छ सर लेखिदिँदैन नि ए खोज्नु पर्यो धेरै आउँछन् होइन एक्ज्याक्टली एउटै आउँछ यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली सबै कुरा सर लेखेर यहीँ अब गुगललाई त के अरे मेक रिज्युमी भन्यो भने त कहाँ बनाइदिन्छ तपाईँले बनाइदिँदैन नि त बुझ्नु है नि मतलब फर्मेटहरू दिन्छ अहिलेसम्म बनेका के के थिए कसो थिए भनेर हो सबै उसले अब त्यहाँ जस्ट रिप्लेस गर्ने नामसाम रिप्लेस गर्ने इमेल सिमेल रिप्लेस गर्ने द्याट्स इट अनि अब यस्तै अब रिज्युमी सिबीहरू बनाइदियो अब त्यस्तै अब तपाईँको तपाईँले के बनाउन मन लागेको छ अब पछाडि पछाडि यो वेबसाइट पनि बनाइदिन्छ भन्ने कुरा छ होइन एबाट अनि त्यस पछाडि यो भर्जन फोरले चाहिँ तपाईँको पिक्चर हालेर यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिए भन्यो भने पनि त्यो पिक्चरलाई पनि डिस्क्राइब गरिदिन्छ भन्ने के अरे कन्सेप्टहरू पनि छ होइन यो च्याट जिटिपीमा चाहिँ होइन अनि जस्तो मानौ चाहिँ अब जस्तो धेरै कुरा क्या तपाईँको चाहिँ यहाँभित्र जे बनाउन मन छ जे होस् करण सर जान्नुहोस् सर्च गर्नुहोस् सबै कुरा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यति क्लियर हुनुहुन्छ सन्तोष सर क्लियर हुनुहुन्छ यो कुरा च्याट जिटिपी भनेको चाहिँ यो हो जी जिटिपी च्याट जिटिपी ए सरी अब हेर्नु है अब जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ अब मानौँ मानौ लास्ट एउटा काम गरौँ न त तपाईँलाई चाहिँ मानौ what is what is affiliate marketing भनेर चाहिँ सर्च गर्न मन लाग्यो सर्च गर्नुभयो होइन यहाँ सर्च गर्नुभयो अब यहाँ सर्च गरिसके पछाडि यो स्क्रिप्टलाई कहाँ लाने मैले भने सेकेन्ड स्टेपमा मैले कहाँ लाने भने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहाँ लान सक्नुहुन्छ क्रिएटर एआई अथवा चाहिँ यो सेकेन्ड यो चाहिँ च्याटजिटी अनि त्यस पछाडि in in video in video भन्नेमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ लग्न सक्नुहुन्छ होइन इन भिडियोमा जाने अनि त्यस पछाडि इन भिडियोमा गएर ए यसले चाहिँ अब एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा सरसर्ती चाहिँ सजेस्ट गरिरहेछ होइन अब यसलाई सर माथिको प्याराग्राफलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज गर भने नि पोइन्ट वाइज बनाइदिँदो रहेछ त्यही माथिको प्याराग्राफ एकदम एकदम त्यो तपाईँहरूलाई जसरी बनाउन मन लाग्छ त्यो त मजाले गर्न सकिन्छ यसको समराइज गर भने नि समरी भनिदिन्छ पोइन्ट पोइन्टमा दे भने पनि भनिदिन्छ समय समरीमा दे ओके ओके यसले त गुगललाई जित्दैन पछि पछि जित्ने त होइन जितिसक्यो सर ओके लन्च भएको दुई चार महिना भएको छैन ओके बिलियन्समा पुगिसक्यो हो के अरे युजर्स तपाईँको हो के अरे अब हो के अरे गुगल अब रिप्लेस हुँदैछ गुगलले अल्टरनेटिभ धेरै यसलाई चा हो के अरे यसलाई रोक्नका लागि धेरै वर्क काम गर्दैछ वर्कआउट गर्दैछ बुझ्नु है नि यो चाहिँ यो कसरी बनेको आफ्नै प्लान छ किन भनेदेखि च्याट जिपिटीले एउटा एक्ज्याक्टली एउटा कुरा दियो उसको होइन तर गुगलले त धेरैवटाको धेरैवटाले भनेको धेरै कुराले भनेको दिन्छ धेरैवटा दिन्छ नि त एउटैमा त स्याम्पल त दिँदैन नि त गुगलले त जे पनि त्यो नै हो तर आफ्नो आफ्नै फिचर हामीले रिज्युम नै बनाउन खोज्यो सिपी नै बनाउन खोज्यो भने गुगलले त कतिवटा दिन्छ नि छैन सिपीको फर्मेट हो कि भन्नु त हो तर तपाईँले अब गुगलमा चाहिँ सर्च गरेर आफैले बनाउनु पर्यो यति हो अब के अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ एक मिनटमा यसले बनाइदिन्छ कपी पेस्ट गर्ने सक्यो त्यति हो क्या फरक यसले त्यो फरक थियो यसले बनाइदिन्छ मान्छेलाई छिटो छिटो भयो अनि यो एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अब पछाडि हामी यो के अरे यो च्याप्टर पढ्दाखेरि पनि पढौँला यो टु थाउजन्ड फिफ्टीमा के हुँदैछ हाम्रो संसार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पढ्दा पनि पढौँला तर तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एआई चाहिँ यु नो के अरे एकजना ठ्याक्कै नाम चाहिँ बिर्से यो मान्छेले चाहिँ थुप्रै के अरे चाहिँ कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ एज अ कोडर भएर स्टार्ट गरेको हो तपाईँको चाहिँ आठ वर्षबाट उसले कोडिङ सेक्टरमा चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन यो के अरे इलन मस्कसँग चाहिँ ऊ इन्टरभ्यू गरेछ है र उनीहरू दुईजनाको कोलाबरेसनमा बनेको हो होइन माइक्रोसफ्टले पनि यहाँ चाहिँ वान बिलियन इन्भेस्ट गरेको छ यसमा सबैको माइक्रोसफ्ट पनि ऊ के अरे चाहिँ ऊ छ अनि त्यस पछाडि इलन मस्कको पनि छ तर मुख्य यसमा भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ एकजना नाम छ ट्याक्कै मैले बिर्सेँ इलन मस्कसँग पनि उसले इन्टरभ्यू गरेछ होइन यो हो के अरे यसमा धेरै खर्च पनि छ अनि उनीहरूको कन्सेप्ट के हो भने फ्रीमा चाहिँ पिपुल मान्छेहरूलाई केही हो के अरे चाहिँ टुल्स दियो भन्ने हो अब तर अब फ्री भन्ने बित्तिकै फ्री प्रडक्ट भनेको चाहिँ हुन्न अरे क्या खासमा युट्युब हो के अरे चाहिँ फ्री हो भन्छौँ वास्तवमा युट्युबको फ्री भयो जो भन्छ नि जो हेर्ने मान्छे उसको प्रडक्ट हो भन्छ क्या है हामी फेसबुक फेसबुक चाहिँ फ्री भन्छौँ नि तर फेसबुकको के अरे प्रडक्ट चाहिँ हामी हो क्या भनेको हामीलाई फेसबुकले प्रडक्ट बनाइरहेछ नि त युट्युबले हामीलाई प्रडक्ट बनाइरहेछ नि त हो कि नै यो त्यही भएर फ्री भन्ने शब्द कहीँ पनि हुन्न भन्छ क्या होइन हाम्रो के अरे यो सोनु शर्मा मेन्टरले नि भन्नुहुन्छ क्या मान्छेले चाहिँ फ्री यो फ्री त्यो फ्री भन्छ नि त फ्री कहीँ हुन्न फ्री भयो भने चाहिँ त्यो फ्री भनेर हेर्ने के अरे प्रयोग गर्ने मान्छे नै खुद प्र के अरे प्रडक्ट बनाइराखेको हुन्छ भन्छ होइन सो स्क्रिप्टमा यसरी तपाईँहरू गएर चाहिँ लेट सपोज तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो स्क्रिप्ट पेस्ट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो म तपाईँहरूलाई यो टुल्स पठाइदिन्छु यसरी गएर यो अब जस्तै यसको ठाउँमा अब तपाईँहरूले यो रिप्लेस गरेर अनि त्यस पछाडि अब यसको ठाउँमा यो रिप्लेस गरेर यो तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नुहोला यो यसरी गरेर अब टुको ठाउँमा यसरी अब यसलाई चाहिँ हालेर यसलाई हालेर यसलाई हालेर अनि त्यस पछाडि थर्डमा अब यसको पछाडि यसको पछाडि अब यसको पछाडि चाहिँ यसको पछाडि अब तपाईँको चाहिँ यो हालेर है यो हालेर होइन यसरी गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कस्तो भिडियो बन् बन्यो त भन्ने कुरा तपाईँहरूले सर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन आफैले मजाले चेक गर्न सक्यो यसरी गएर अब सबै टेक्स्टहरू खेलाइदिन्छ अब यो यो लास्टको भिडियो रहेछ होइन यो सबैले सेयर गरिसके पछाडि इन वान प्लेटफर्ममा आउँछ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त राम्ररी सर यो अब यो भयो अब तपाईँहरूले यो के अरे चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न सर्ट्सको लागि युट्युब सर्ट्सको लागि अथवा चाहिँ फेसबुक रिल्सको लागि होइन के अरे चाहिँ त्यसको लागि प्रयोग गर्न सकियो यो यो किसिमको अथवा चाहिँ भोलि बाहिरको के अरे चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ च्यानल चलाउन मन लाग्यो भने हो यसरी यो स्क्रिप्ट बनाएर यता गरेर गर्न सकियो होइन तर तपाईँहरूले के अरे डाइरेक्टली चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ भने अब यो आजै त बुझिनँ आज यसो तपाईँहरू हेर्नुहोस् मात्र एकै दिनमा त बुझ्न गाह्रै हुन्छ आज इन्ट्रोड्युस मात्र तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर है एकदम इजी वेबाट म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको जस्तो तपाईँहरूलाई मैले थर्ड सफ्टवेयर के भने त भन्दाखेरि क्लिप च्याम्प भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर भने होइन तपाईँको चाहिँ यो क्लिप च्याम्प भन्ने यो पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पठाइदिएँ तपाईँहरूको च्या च्याट स्क्रिप्टमा दोस्रो पनि मैले कन्भर्ट स्क्रिप्ट इन्टु भिडियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पठाइदिन्छु है त कन्भर्ट यो भनेको चाहिँ अब ऊ भयो यो चाहिँ कन्भर्ट स्क्रिप्ट इन्टु तपाईँको चाहिँ भिडियो भन्ने चाहिँ यो लिङ्क भयो तपाईँहरूलाई यो के अरे चाहिँ भिडियो भन्ने अब यस पछाडि अर्को लास्ट मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्नका लागि सजेस्ट अथवा गर्छु त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ क्लिप श्याम भन्ने यो सफ्टवेयर तपाईँहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु यो चाहिँ के को लागि हो त भन्दाखेरि भिडियो एडिटिङको लागि स्पेसियल्ली तपाईँहरूले अब भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन अनि के अरे चाहिँ भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो आउँछ अनि अर्को पनि मैले चाहिँ भिडियोहरूको इमेजेसहरू निकाल्न तपाईँहरूले जस्तो इमेजेसहरू कहाँबाट ल्याएर युज गर्नुहुन्छ इमेजेसहरू कहाँबाट भिडियो इमेजेसहरू कहाँबाट ल्याएर युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले pixel dot com sir pixel dot com यस हाम्रो के अरे करण सर अरू अरू साथीहरूले खेम सरले कहाँबाट इमेजेसहरू भिडियोहरू युज गर्नुहुन्छ आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छ सर <laughs> हाम्रो खिम सरले कहाँबाट केही युज गर्नुभएको छ अहिलेसम्म इमेजेसहरू जस्तो हो इमेजेसहरू राम्रो क्वालिटीको चाहिँ केही साइट्सहरू छ जसमा चाहिँ पेक्सेल्स डट कम भन्ने होइन यो बाहेक अरू अरू पनि साइट छन् तर मलाई चाहिँ यहाँको राम्रो लाग्छ यहीँको मैले चाहिँ युज गर्छु तपाईँहरूले यदि गुगलको चाहिँ त्यति क्वालिटी हुँदैन जस्तो तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ एफिलिएट एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिङ भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि अब फोटो नि दिन्छ अनि भिडियोज पनि दिन्छ होइन जस्तो यो फोटोजहरू दियो होइन यो फोटो कति क्वालिटी छ गुगलभन्दा एकदमै आफैले बना जस्तो क्वालिटी छ यो फोटो अब यो फोटो नि युज गर्नु पायो अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो युज गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियो सेक्सनमा आउने अनि त्यस पछाडि सर्ट भिडियोजहरू जस्तो के अरे चाहिँ मान्छे बोलेको बेला चाहिँ भिडियो युज गर्छ नि थाहा छ तपाईँहरूलाई जस्तो म तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा पनि मैले कति युज गरिरहेको हुन्छु नि देख्नु भएको छ तपाईँहरूले जस्तो हो एकैछिन है त आज अलिकति इन्ट्रोडक्सन मात्र गरौँ है भोलिदेखि अब त्यही भएर करण सर अब भोलिदेखि चाहिँ ल्यापटपबाट आउनुपर्छ है करण सर ए हुन्छ हुन्छ हजुर किनभने प्र्याक्टिकल गर्नु पऱ्यो अनि होमवर्क पनि हुन्छ भोलिबाट हाम्रो ठिकै छ हो के अरे हो के अरे हाम्रो खिम सरको चाहिँ साउन्ड आएन भने कि के अरे साउन्ड खोल्न नमिलेको हजुर जस्तै यो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिक्सलबाट ल्याएको भिडियो हो क्या यो सोसियल मिडिया एक ठाउँमा छ अरू चिज छ इच्छाहरू एक ठाउँमा छन् यो उमेर बिग्रिने पनि यति बेलामा हो तर सर लाग्दैन छुट्टै के छुट्टै पेड वाला पनि छ फ्री वाला पनि छ हामीले चाहिँ फ्री वाला युज गर्न सक्छौँ पेड वाला युज गर्न मन लाग्यो भने तिरेर युज गर्ने है कपि कपिराइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आज इन्ट्रोड्युस मात्र गयो यो चाहिँ के को लागि हामीले युज गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो युज गर्ने भनेको चाहिँ के को लागि रहेछ त भन्दाखेरि फर तपाईँको चाहिँ भिडियो एडिटिङ भिडियो एडिट यो के अरे चाहिँ पेक्सेल भन्ने चाहिँ के को लागि रहेछ भन्दाखेरि फर तपाईँको चाहिँ के को लागि यता के अरे इमेजेस अनि त्यस पछाडि सर्ट भिडियोज होइन सर्ट भिडियोजको लागि चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ भिडियोजको लागि युज गर्छौँ पेक्सेल भन्ने साइटलाई चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियो एडिटिङ भन्ने चाहिँ क्लिप च्याम्प भन्ने चाहिँ यो क्लिप च्याम्पको बारेमा मजाले हामी सिकाउँला अनि मैले यो भिडियोहरू बनाएको नि क्लिप च्याम्पबाट यति सिम्पल छ तपाईँले यहाँ हाल्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ टक टक कट सर्ट गर्ने अनि अरू ल्याउने तपाईँले के अरे फिल्मोरा डाउनलोड गर्नै पर्दैन के अरे के अरे राम्ररी सर सर हो त्यो एडिट आउँदैन पनि आउँदैन धेरै त <laughs> मैले मैले स्टार्ट गरेको छ यो पनि <laughs> कुन चाहिँ क्लिप छ हजुर सर एकदम इजी छ है एकदम इजी छ ओ के अरे हाम्रो के सरले सिकाइदिनुहुन्छ नवराज सरले जस अब अरू भन्दा यो जस के अरे ल्यापटपमा ह्याङ नहुने रहेछ सजिलो चल्दो रहेछ क्या एकदम धेरै यो क्वालिटी कतिको आउँछ सर क्वालिटी नै राम्रो क्वालिटी धेरै राम्रो आउँछ धेरै राम्रो क्वालिटी नि यो सरले सिकाउनुहुन्छ नि सिक्नु पर्ला के अरे यो हाम्रो यो चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ ल्याउन सक्नुहुन्छ यतापट्टि यो दुइटै मैले तपाईँहरूलाई पठाइदिएँ तपाईँहरूले यसो यसो आफ्नो ल्यापटपबाट खोलेर अब हो के अरे चाहिँ ट्राई चाहिँ गरेर आउनुहोस् भोलि अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ भोलिको सेसनमा अझ मजाले चाहिँ यसलाई युज गर्न पनि सिक्छौँ र फेरि अब हाम्रो अब यो सिके पछाडि अब फेरि हामी चाहिँ युट्युबतिर जान्छौँ युट्युब बनाउनेतिर के के गर्नतिर जान्छौँ ल क्यानभा कतिजनाले जान्नु भएको छ यहाँ मात्रै क्यानभा हाम्रो नवराज सरलाई त स्योर थाहा छ हाम्रो राबरी सरले क्यानभा जानुभएको छ सन्तोष सरले पनि जान्नु छ हुन्छ एक दिन भोलि या पर्सिको सेसनमा पनि हामी क्यानभा पढौँला अनि त्यस पछाडि बल्ल यो अब कन्टेन्ट अलिकति बनाउन जानिसके पछाडि युट्युबको च्याप्टर हुन्छ सात आठ दिन अब च्याप्टरै च्याप्टर नपढौँ के क्या हो आधा उति त छोडौँ के क्या होइन यत्तिकै भनेको तपाईँहरू सिक्न यत्तिकै रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू यत्तिकै जुन प्यासन दिनुहुन्छ भने म अलवेज तपाईँहरूको लागि रेडी छु है सो हुन्छ अब त मजा आइरहेछ सर झन् अनि कहाँ नसिक्नु त <laughs> होइन कति पो भएको रहेछ सर हजुर कहिले कहिले निन्द्रा लगाएर नि साढे नौ बजीदेखि साढे दस बजीसम्म कहिले काहीँ के भगे लगाएर आज भयो भने त्यस्तो पनि अलिक ठिक छ हुन्छ सर ल भोलि मजाले अब यो टुल्सहरू यसो आफै पनि प्र्याक्टिस गरेर भ्याउनुहुन्छ भने टाइम साइम हेरेर चेक चेक गरेर आउनुहोस् अनि भोलि अब के अरे क्यानभा नि अलिकति सिकौँला किनभने हाम्रो यहाँ राम्ररी सर अलिकति नयाँ हुनुहुँदो रहेछ अलिकति म पनि भन्छु अनि भयो भने अझै हाम्रो नवराज सरले पो राम्रो सिकाउनुहुन्छ होला क्यानभा त म भन्दा छैन अब त्यही फ्रीको टाइममा अब हेर्छु ट्राई गर्छु ठिक छ हुन्छ हुन्छ त्यही गरौँ र आज चाहिँ यति नै भन्दै गुड नाइट र सबैजनालाई बाई बाई करण सर पास लॅपटॉप डाऊन आला जाणार नमस्कार गुड नाईट